Yeah, Yo enfrente del mic, del está tu OG, preparando skills. You know wanna be like me. Y enfrente del mic, del mic está tu OG, preparando skills. You know wanna be like me. Estoy que no quiero, no puedo, no sé. Hacer pan y botella rosé. Sé como todos siempre quieren ser. No pudo ser protagonista del game, feeling artista en el track. No me da miedo la fame, viene y me prepara el Mac. Tengo la mami más chula, uh. nos hacen la pedicura. Uh. Suena lo nuevo de Guna. Uh historia alguna Siempre luz de barber shop, lo y creo para un nigga Yo quiero estar en el top y que tu shorty me siga Yo voy montado en el beat, lanzo barras en mi gym For the music a morir, tengo preparado el kit Y la Final Fantasy, metido dentro del game Estoy que no quiero salir, esto me sienta tan bien Yo enfrente del mic, está tu OG Preparando skills, you know wanna be Yo enfrente del mic, está tu OG skills You know wanna be Yeah, no bullshit Fake no more, I wanna be pussy, yeah To cursi, bella intenso, baciata, jacuzzi Yeah, no bullshit Fake no more, I wanna be pussy, yeah To cursi, bella intenso, baciata, jacuzzi Diamonds, black, Hollywood, fuck Anonymous, back, rolling up in this square Diamonds, black, Hollywood, fuck Anonymous, back, rolling up in this square Money on my mind, money on my mind eyes on my ring Golden on my neck Quiero más, I want more Dale gas a fondo ¿Cómo vas? Voy gordo ¿Cómo vas? Voy gordo Frente del mic Del mic Está tu OG OG Preparando skills Skills You no wanna be like me Frente del mic Del mic Está tu OG OG Preparando skills Skills You no wanna be like me Yeah You wanna be like me Yeah You no wanna be like me 挂。